Я шалала. Тема 673. Спила дерево. После того, как рукодельники придумали делать из спилов дерева всякие оригинальные полезные вещицы, на которых можно зарабатывать до 9000 долларов в месяц, спрос на сами спилы, естественно, возрос. И это доказывают тренды Гоугли. Он стабильно растет с 2011 года. А если так, то прибавилось работы и денег у тех, кто эти спилы заготавливает. В том числе и у жителей России, ведь у нас деревьев очень много. Я нашла на ЕЦе одного россиянина из города Муром Владимирской области, его магазин, ЕЦ.ком Барра Шоп Барра их сторичи и рапорентесис Цоня, который за три последних года продал более 1700 наборов спилов, он продает их и по 5, и по 100 штук за раз. Так что если у вас есть доступ к лесопилке, или к отдельным деревообрабатывающим инструментам, вы можете попробовать этот интересный бизнес на продаже спилов. Либо придумать еще более оригинальный и более доходный бизнес, как придумал один американский художник, смотрите отпечаток спила дерева, который сумел заработать на нем 113 тыс доллар за три года. Из спилов дерева делают не только художественные отпечатки, но и гостевые книги на свадьбу и часы, оригинальные таблички. Из спила дерева можно придумать оригинальный столик или оригинальную подставку для вечеринки. Так что заготовка спилов дерева – это еще и творчество, а что может быть интереснее.